Значит, главной исторической задачей является вступление в НАТО, и никакие социально-экономические жертвы не являются таковыми перед лицом этой задачи. Всі, хто були проукраїнські, всі виїхали. А той, хто хоче отримати дві пенсії, там і тут. Хай потерпить. Мені їх не шкода нікого, абсолютно, чесно скажу. Мені шкода тих солдат і офіцерів і їхніх родин, які вбиті там за цих мразів. У нас діти підуть до школи і до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. З приводу розуміння Донбасу є певна категорія людей, яких треба просто вбити. See dishonesty when it comes to the Azov battalion, which is funded by the US and NATO. I mean, you can find pictures of them online holding up the NATO flag and the swastika. These are not like new neo-Nazi groups that sprung up. These are the actual Nazis. They've torn down uh, memorials to you know, the Soviet liberators uh, from World War II, and instead they've put up monuments celebrating Ukrainians who fought for the 12th SS Panzer Division. Yep. So I, I mean, it doesn't get any more Nazi than that. For the Russians, it's a huge deal. Um, you know, 30 million dead is a big deal. Uh, this resonates with the Russian psyche in a way that no one in the West will understand or comprehend. Вам говорят, что мы нацист. Но разве может поддерживать нацизм народ? the words that you will hear.